Ah, eu fiz algo terrível. Isso de alguma forma me afeta? Hum, mas é claro que não. Então você poderia sofrer em silêncio? <laughs>